y a h oh oh y a h y a na na na na 世界が終わるわけじゃないのになんかそんな気分僕にはこの場所以外帰るところもないの も終わりがつきものだってだけど君には絶対涙は見せたくない僕の知らない明日の君はどんな顔して 残したこととか君にはありますか Oh, yeah ありすぎて諦めたなんて言いながらいつもの場所をずっと立ち去れない僕たちそろそろ暗くなるねうつむいてつぶやく僕 ことに慣れてそれが当たり